घर में कितने लोग रहते हैं पाँच गो बच्चे हमसे लेकर के चौ और घर में कमाने वाला नहीं है अकेले अकेले कमाते हैं अकेले खिलाते हैं कोई भी नहीं है मदद करने वाला कोई भी नहीं है मारी क्या बोला जो बड़ा बाबू कुछ बोला कि हाँ, कौन बोला, मारा कैसे कुछ पता चला नहीं कुछ पता नहीं चला इसके बाद ये गंगा जी पर तो ये देखा कोड़ के देखा तो ये और यही होगा मेरा पति होगा तब आगे के कोड़ के देखे थे तब देखे तो देखे कोड़ के देखे आपके हाथ में चेक दिया गया था नहीं जे अपना हाथ में चेक नहीं दिया उसी के पास चेक दिया कौन है वो आदमी आप पहचानते हैं हाँ पहचानते नाम क्या है उसका उसके नाम भी नहीं जानते हैं लेकिन आदमी को पहचानते हैं तो उसका पैसा आपको मिल गया नहीं मिला पैसा निकाल के हाँ। दुआरी पर ले दुआरी पर सारा पैसा ले लिया हाँ सारा पैसा ले लिया बैंक का दुआरी पर हाँ विधवा पेंशन कब बना एक साल का बाद कौन बनवाया था डीसी सर उसके बाद कौन बनवाया इसके बाद तिलक जी दिया हजार सात सौ रुपया निकला कब निकला था पैसा बृहस्पत को उसके बाद इसके बाद आपने रख दिया तीन तीन हजार तीन सौ रुपया आपने रख दिया तीन हजार तीन सौ रुपया मेरे दे दिया ये बैंक के अंदर हुआ था या बैंक बैंक के बाहर में भी इसी समुदाय से हूँ इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग यह चाहते हैं कि मड़गी पहाड़न को उसका पूरा इकतीस हज़ार पाँच सौ रुपये वापस मिले इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि बोरियो थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद को mobile number nine nine three nine four zero eight three zero two पर कॉल करके इस समस्या से अवगत कराएं ताकि मड़गी पहाड़न को उसका पूरा पैसा मिल सके मैं शिखा कुमारी पहाड़न जिला साहेबगंज झारखंड से इंडिया अनहट के लिए